එකයි දෙකයි තුනයි ලිං තුන ඔය තියන්නේ එන්න ලිඳක් අස්ස බලන්න තිය මේ කැලෑ ගත වෙනවා වංකගිරියක් වගේ බෝඩරයක් පාස් කරන ගමන් ඉන්නේ අපි නෑ අටේටම තනිකරම කටු අතු කටු අතු ආ කට්ටිය අර සිරීපත් දේ නගිනවා කියන්නේ ඒ වගේ මෙයාලත් කියන මොනවද ඒක තේරෙන්නේ නැහැ වෙනට මෙයා මරු කම්මැලිකමට නේ යන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් ගහවල් නේද අර ටිකු මැරිලා ටකටුයි හමයි ඔක්කොම හෙන්න කොල්ලම කොලයි <laughs> හිතාගන්න පුළුවන්නේ මෙන් තියෙන මේ උල්මොලු කට්ටක් කොහොමද පිළිවෙලයිනේ කප්පු මැරලා තියෙනවා ඉතින් මේක වතුර බීලා වෙන්නද කප්පු කොළයි යා ඕපන් ඒරියා වල තමයි දිගටම යවෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට ඇවිදින්න බැරි මට්ටමට ඇවිල්ලා අර අර දැන් මම මොකද කරන්නේ දැන් මුන් ටික මාව එක්කගෙනත් යනවත් දන්නේ ඊළඟට යන්නත් හිතෙනවා බෑත් වගේ කවුද Hello, Vera. Bố sao là con đã bương ạ. Video nào, video nào. Mà rồi. මේ පැත්තට බලන්න පාර මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නේ. ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා අර දික හැන්න දික පෝලිමක් වගේ පේන්න තියෙනවා මේ. බැලුව බැලුවත් වැලි පස් මඩ ගස් යමු අපි. උඩ පොත්තන ඉන්නේ මෙතන මාර්සනකක් ඉන්නවා මේ හරියට නම් වතුරේ කියලා හිතන්නත් බෑ. ඊළඟට කටුපිලාර එතන දන්සලක් තියෙනවා. මේ කිලෝමීටර්ස් 5යි තාම තව තියෙන්නේ. මේකෙන් ගියොත් අපිට තව ටික වෙලාවක හිතෙන් යන්න පුළුවන්. එතන වතුර ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. අපි පුළුවන් ඉක්මනට යනවා. සනීපද? සනීප වතුර වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. දැන් හරියට වැන්නේ වතුරට බොන්න. ඔය ලංකාවේ ඉන්න කළුවලහ එක දේශිකයිද? නෑ. ආයෙ කොහෙද ඉන්නේ? ගියා හැම තින්නම්. ඒක හරියටම. හරියටම දන්නවා. පැහැගෙන යනවා දවස මොහොමයි අද ලොකු පැවිල්ලක් ආවෙන වෙලාවට වෙන සෝලක චාර්ජ් කරගන්න බැරි වුණා <laughs> තව චුට්ටක් කඩපිලාරට පාර මේ වගේ විදියට. ඒක ඒක ඒක කියන්නේ අර ඒක දරපු වගේ වැල්ල හෙනම අමාරුයි ඈ ඇන්ඩ කියාම පණයනෝ අර ඒතියට යන්න එපේ එක යායි තව එක මේ පාරේ ඔය බෝඩ්ඩොල ගහලා තියෙන තව කිලෝමීටරයයි තියෙන්නේ කියලා හෙනට වැඩිට වඩා කට්ටියකින් ඇහුවමත් කියන කාන්ට වඩා වැඩි දැන් කිලම පහක් කිව දැන් අපි හයකටත් වඩා විතරාවා එන යන ඉවරයන්න පාර ඉරාවට ළඟ ඇති. කොහොම හරි උනට පහක් කිව්වට හයක් විතර ආවා අපි. 5යි 20යි මං. එන්නම් හයට කිට්ටුයි මං හිතන්නේ. හු් ට්‍රැක්ටරයක් ගියා. ඒක අපිට යන්නේ තිබ්බේ නැහැ. තාම යනවා. මේ කිලෝමීටර් 5යි තියන්නේ ඉවර දැන් ආව අපි 8කට වඩා ආව කිලෝමීටර් ආය යන මේ වගේ දිගටම පාර දෙපැත්තේ දැන් ගස් එන්න එන්න කොට වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් ළඟයි. අන්ද අපි ඊළඟ පොට්ටකට ගිහිල්ලා බලමුකෝ. හරි මහන්සි කකුල් දෙක තියලා. යමු අපි. ටිඩිඩිඩින් තාම මග අපි එක්කර යන දෙන්න කළුවර හොඳට යාලද කලුවරේ හයාමාට හත්තක විතර අතිතරෙන හතර කළුවරයි පට්ටවයි දුවද නැද දන්න කොමට කිලෝමිට දහයක් විතර ආවා යංකු බලන්න ඇත්තම අපිට වැරදිලා අපිට කතා අදමයන් ඉස්නයින් ගිය හරවර පැත්තට යන්න කලුවර පාරක් කර පේල්ලන්න අරහදි කෙර ඉතාගෙන එන්න තිවිඩි කෙර ඉතාගෙන යන්න කොහමාරි තක්කරන්න යා Thank you. කිලෝමීටර් 5 15ක් විතර ආවයක් අපි පිටින් ඉන්නවා දැන් බයි අපි ආවා මේ තියෙන දන්සල ඉස්සරහින් පේන්නේ මෙතන හතර විතර ඇති චිත්ත කළුවරයි අවුලන්නේ අපි කට්ටියම ආවා දැන් රැට ගිහිල්ලා කාලා මම තව ටිකක් වැඩි ඉස්සර කියන්න එන්නා එන්න බෝයිස් දන්සල දන්සල් ඉවර අපි මොනවද ගන්න දින්තක? කාලා මයිලෝ බේලා රට නිදින නිදින මයිලෝ තියෙනවා. අපි සතුටුයි. ඒට පැන ගන්න ලීඩ වතුර දැන් දන්සල් ඉවරයි. ඉතර ගොඩක් කියන්න තියෙනවා. මං කියන්න. බැටරිත් නැහැ. ඉන්ඩෝ ටිකින් කියන්නම. තමා සිංහලයක් කවුන හරියට ඒත් හැමදැනටම සමහර නිශ්චිත ස්ථාන කිහිපයක විතර මෙතන සිංහල බලාගේ වෙලා හොඳයි නම් දෙමල කට්ටිය මේ වගේ නැටුමක් බලාගන්න එති දන්සලිවරයි නිවසදී වඩ එලිමට කියලා කොමල් තම දන්සල්ට කරනයක් ගත්තා ඉදරයට සල්බා රෑකෑම දන්සලේ කට්ටිය මෙතන බුදි මෙතන ගිනිමැලයක් ගැහුවා අර සෝලයක් ගහලා තියෙනවා එයා පැත්ත charge වෙන්න දැන් අපිත් නිදියන්න ඕන හෙට උදේම පුළුවන් වුණොත් ගමන ඉවර කරනවා බැරි වුණොත් අනිද්දා තමයි ඉවර කරන්න වෙන්නේ එතකොට අපි අර එද්දි පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා අර අන්තිම හරිය තිත්ත කලුවරේ ආවේ ටෝච් ටික ගහගෙන දැඩ බඩ ගාලා දුවගෙන ආවා මේ කොහොම හරි ඔහොම තමා පාචාරිකාවේ දෙවෙනි දවසේ එහෙනම් උදේ හම්බෙන්න. good night. hi morning uh, තුන්වෙනි දවසක්ද දැන් අපි හැරිය හැරපු ගමන් කෙලින්ම අපි ගඟට යනවා එතන වතුර කේස් පොඩ්ඩක් කෑම මෙතන ආයතනසරක් තියෙනවා අටට තියෙන්නේ එහින්දා වැඩි වෙලා ළඟින් අමාරුයි මේ එකක් ගාලා කියලා දැන් මොකක් හරි කරගන්න ඕනේ මේ බැටරි නෑ මගේ එක්කවත් නෑ මේ අන්තිම බැටරි එකක් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ එහෙනම් බොයිස් අපි ඉස්සරහට යනවා තුන්වෙනි වීඩියෝ එක පටන් ගමු මෝනින් ලොකුම ලොකු කුළු හොරක් වෙලා අපි තමයි එළියට පළවෙනි නඩේ මේ බලාගන්න දීව පුරන්තරක් මන්ට යන්න දෙති ඌරෝ රංජ සෙට්ටයක් කුළු කරක් එම සෙට්ටයම සොට්ටු හම්බුණ දේ කලින් අවුලද එනම් බෝරිස් අපි අන්තිමේට ගවට ආවා වහලා යන්න හයි බේර කාලා නැස්ති වෙලා මෙතර ඉන්නාලා ඉන්න දෑ මේ කෝපරෙක් කොයි වෙලේ ඔෆ් වේද කියන්න බෑ අවුලන්නේ කියලා කියද්දි හෝ කියන කරන්න අපි දිහා බලමු. තනියද ඉක්කින්නේ. එළවෙන්න නැතුන හැටි දැක්කත් අපිට සද්ද වෙන හන්ද. මෙතන ඉන්නේ අලියා. මෙතන ඉන්නේ. ලොකු එකෙක්. මේ අපි හිටපු අලියාගේ අලි පාර. ඌ අතනින් අපි යනවා දැකලා දඩ බඩ ගාලා පාරට ආවා. අර එහෙම බලද්දි මම ඉවුරක් තිබ්බනේ. දැන් මේ වෙද්දී සාමාන්‍ය කලින් ටිකක් සුස්කම ෆිල්ම් එක තිබ පරිසරයන්න වේලිච්ච පරිසරයක් පහු කරගෙනාවේ දැන් පොඩ්ඩක් අපිට හුරුපුරුදු විදිහට හුරුපුරුදු පරිසරයක් පහු කරගයන්න ට අරන් තොටුපල ඔක්කොම ඩිවයිසස් ඕෆ් වුණා මේ මම බලන්න ෆෝන් එකේ 100ට එකයි බලමු අපි සරියන සින්තරයයි මේ ගමනේදී දෙමළ කට්ටිය වන්දනාමාන කණ්ඩායමකට පොඩි පොඩි තැන් චූටි චූටි තැන් එහෙමත් හම්බෙනවා ගම්මේ තියෙන මේ වගේ තැන් ටික කුඩා කැවිලිත් තරම් ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඒකට මෙයාලා හදාගත්ත වන්දනාමාන කරන පොඩි පොඩි තැන් හම්බ වෙනවා තරම් අපි වරහාට යන මග ඉන්නේ ඒවස්සේ මොකද්ද මගදී අලි හම්බුණා අලි ගහන්නත් පෙන්නවා අපි කොහොම හරි දිවිය ගලවා ගත්තා GoPro එකේ බැටරි නැත solar එකෙන් අද බැටරියෙන් තමයි මේ චුට්ටක් on කරගත්තේ අර ගහන්න ආපු අලියාගේ පොඩි වීඩියෝ කැල්ලක් තියෙනවා ඒක දාලා තියන්න හරි පැහැදිලිත් නැහැ වරහනට ගිහිල්ලා කියන්න විස්තර ටිකක් අපි මේ යන රූට් එක මැදම අලියත් මැරිලා ඉන්නවා කියලා. ඒ හින්දා මේ කැලෑපාරෙන් දාලා ගිහිල්ලා ආයේ වැලි පාරට යන්න ඕන. ඉතින් හම්බෙයි මේ වැලිය මම පෙන්වන්න. මේ ඉන්නේ අලියා. මේ වනජීවකෙන් කියපු විදිහට මේ ලෙඩක් හැදිලා තමයි මැරිලා තියෙන්නේ. බාහිර මොකුත් තුවාල පේන්න තිබ්බේ නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. අපි වරහනට ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා ඉන්නේ මෙතන ඇති එතන තියෙනවා මේකක් පල්ලෙහෙන් මැනික් ගඟ යනවා ඒ සහාය ජීප් එහෙමත් වෙනවා මෙන්න අපි අඩුම කුඩුම ටික මෙතෙන්ද ගෙනල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් චාර්ජ් කරගෙන මේ අන්තිම බැටරි කැල්ලෙන් ඉන්නේ අපි බස් එක තියෙනවා රෑ 10ට. ඊට පස්සේ කතරගමෙන්. <laughs> ඒක කොහොම හරි අල්ලගෙන අද ගෙදර යන්න තමයි plan එක තියෙන්නේ. පේන තියෙන මූණේ තියෙන වෙහෙසකර භාවය. ඔන්න මේ අපි අරහණෙන් ඇවිල්ලා මෙතන කටගමුවට යන ගම ඉන්නේ මේ ඉන්නේ නිකන් පෙරිතව ගැහුවාගේ කට්ටිය තමයි. දෙන්නෙක් කෙනා මේ පාරේ කට්ටිය හිටියේ නැත. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් තව හතරක් පහක් ගියා මං කියන්නේ අර දෙමළ කට්ටිය එහෙම හම්බුනේම නෑ අද. මේ පාරේ යන. උදේ කියන්න බැරි වුණානේ හරියට මේ අලියෙක් කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා මම ගියක් එහෙම හදාගෙන කාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් නාලා කරලා ඔක්කොම කරලා පාරට දාපු ගමන් අම්මාට සිරි මේ මැණික් ගඟ පැත්තට පහළට වෙන්න අලියා. අපි ඌව දැක්කා මුලින් ඌ දැක්කේ නෑ. ඊට පස්සේ මේ අපි පොඩ්ඩක් නැවතුනේ. එතකොට මූ දැක්කා. අම්මට සිරි හොඬ වල ගහගත්තා. කටේ නැට්ට උස්සගත්තා. බුස්. තප්පර 10ක් ගියේ නැහැ. ඌඩ වෙලාවට අපි එහා පැත්තට ගිහිල්ලා හිටියා. ඌත් එතනත් විනාඩි 10ක් 15ක් හිටියා මේ මේ අපි එයිද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ගඟ දිගේ ගිහිල්ලා බලද්දි වෙන එකක තව එකෙක් හිටියා. ලොකු එකෙක් කරුටත් වඩා. මේ කොහොම කොහම හරි ආවා. කේසයක් ගියේ නැහැ. අපි ඒ දුර වර්ගනේ ඇවිත් ෂෝට්කට් එකකින් තමයි හුඟක් කට්ටිය ඇවිත් තියන්නේ. මෙහෙ එනවා නම් මතක තියාගන්න ওই දුරවල් ගැන විශ්වාසය තියන්න එපා. කිලෝමීටර් 8යි කිව්වොත් කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් වෙන්නත් පුළුවන්. පට්ටම කාස්ට් එකේ මේ කර වෙනවා සුපිරියට. දේ තිබ්බ ලස්සන තැන් ටිකක් තිබ්බ සුපිරි මේ කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ හුඟක් ඇටි තිබ්බේ නැහැ ඒකයි. දැන් තමයි අවුව පැවුවා පට්ටම කර වෙනවා. එන්න සෝල් එක බසබස ගාල් charge වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ කතා කරේ. හරි බලමුකෝ අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අර ලොකු අපිට තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුණා එයාලා කතා කරගෙන ඉඳලා යනවාද නෑ නෑ නෑ නෑ කාටවත් නෙමෙයි අර දන්නේ නෑ මම ඒ ට්‍රේනින් කියලා ඒගොල්ලෝ ලොක්කා කිව්වා ඔක්කොම ඉවර වුණා ආවා රෑ 11ට බැස්සා ෆුල් ඩේ ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තට ඌර වෙනවා හායි අපි දැන් කටගමුවේ ගේට් එක ගාවට ඇවිත් ඉන්නේ අද දැන් කිලෝමීටර් 22ක් විතර මෙතෙන් ඉවරයි මේ මෙතන ඉතරන් ගේට් එක යන්න කොල්ලෝ ටික කොහොම හරි දවස් හතරකින් එන්න ගියේ තුනකින් ඉවර කරා කිලෝමීටර් 100කට ආසන්න වෙන්න ගියා කුමන යාල දෙක යාල එක නැද්දෙන් අම්මට සිරි සුන්දර ගමනක අවසානය දැන් අන්තිමට කියන්නේ මෙතනින් මොකද වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියට ඇවිත් ඉන්නේ එහෙනම් බැලුවා thank you මෙච්චර රැඳී හිටියට ස්තුතියි මොකද හිතන්නේ කොහොමද ඔයාලත් ඒත් බලන්න අමාරුයි මේ යන්න පුළුවන් ගොඩක් අමාරුයි ඒනට යන්න පුළුවන් ඒ ටික තමයි ඉන්න මං ගේට්ටුව ගාව පෙන්වන්න. හරි. එතනින් එළියට ආවා. දැන් මෙතන දන්සලක් තියෙනවා. ඉන්නේ අපේ උන් ටික. අසුන්. අද්දීපම් බොසා. සතුටුයි. සතුටුයි බොසා. ආයන්. රයිට්. වතුරා. ජය ජය. හරෝ හරසාමි. රෙස්පෙක්ට්. හරෝ හරසාමි. නඩේ ගුරා තැන්කියු මචං අපි එක්කන් ගියාට. ඕකේ ආදරේ. සාරස් අයින්ගේ කල්ප ලක්ෂය විතර පස්සේ ලස්සන පස්සේ දන්සලෙන් හම්බුණා. දන්සල. දවස් ගානක් පස්සේ රස ටැප් වතුර ටිකකුත් බිව්වා අපි. අපි කනවා. මේ ගෝබලෙන් දෙන ගහන්න. අපි යුද වෙන්න යන්නේ මෙතනින්. රවින්ද්‍ර අයියා මෙයා වීඩියෝ කරන්නේ. ට්‍රැක්ටරයක් සෙට් වුණා. අපි යාලට සමුදීලා ලෙෆ්ට්. ඉතුරට මේක මේක දාගන්න. මේ මේ දාගන්න මේ දාගන්න මේ දාගන්න මේ දාගන්න. දාගන්නලා ඕ අයියන්නේ. අයියන්නේ බෑ ඕ දාගන්න. දාගත්තා සුදුන ගැන වෙන කිටක් දාගෙන දැන් දේවාලට යනවා ඇති අතනින් අතනින් නැති සිරිතක්. අතරකම දේවල් වලට ගිහිල්ලා ඊළඟට අපි යනවා කිරිවෙහෙරට. දැන් අපි කිරිවෙහෙරට යනවා. අරතුරු වටේ. කිරිවෙහෙරට යනවා. ඔන්න මේවා. කිරිවෙහෙර ගාව ඉන්නේ. ගෝපය කිවරටම ඉවරයි අන්තිම් බැට්‍රියත් ඕප්ම ලගියා එන දැන් සමුදෙන්ඩ වෙලා හරිවාලට තවස් ගානක් මාත්තක් ඊටියට තැංකු අයිකයක් දාගෙන අන්ඩ කමෙන්ටයක් ඒවා ගමන ගැන්න සමරයක් කිව්ව අමාරු ලේසි නැසිරට ගිහිම් බලන්ඩ ගත්දැකීමක් ඊට පස්සේ වතුර ගොන්ඩ විජලනයෙන් දෙවා ජීවනි පාරක්කයම ගහලඉන්න චාන්සිබ්බෝතුන් දන්සල්ලේම තම්බේ කෑමගෙන අන්ඩ යන සෙනග එක්කම ගියොතුන් සත්තුන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බොහෝ දුරට එතවලට සතෙක් බලන්ඩ වෙන්නන්න එකත් තියෙනවා ඉට පස්සේ අලුවරෙන්ට කලින් ඉරක් චාන්සකත් තිබොත් හොඳ ටොයිලට එමත් හම්බේ එන්ට්‍රන්ස් වලදීහෙම මේ නැත ඉතින් කැලේට තමා පොඩි වතුර බෝටයක් ඒකට ගෙනියන්න ඉන්න කෙලේ ඇතුරෙන ඕන දෙකට රෙඩියලයින්ඩ වැඩි කේසියක් වෙන්න එන ඔලත් දවස ගිහිම් බලන්න බයි අදට සමුගන්නවා තවලොග් ගිල්කින් එන්නවා రెస్పెక్ట్ జయేవ హరోహర